हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोर्स आज के साथ जुड़कर आप अपने जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्स आज की फोर्स आज एक ऐसा सिस्टम जिसके साथ जुड़कर आप लाखों करोड़ों रुपए आसानी के साथ कमा सकते हैं और अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं आपको बता दें फोरसाज एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लान है और आप इसका इस्तेमाल कहीं भी और कभी भी कर सकते हो फोरसाज पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन पर रन करता है इसको भविष्य में ना ही तो कभी बंद किया जा सकता और ना ही इसे कोई हैक कर सकता दोस्तों यह इस प्लान में जुड़कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं आपको बता दें आठ हजार से ज्यादा लोग इस प्लान में जुड़कर करोड़पति बन चुके हैं और आठ लाख से ज्यादा लोग इस प्लान में जुड़कर लखपति बन चुके हैं तो दोस्तों आप भी इस सिस्टम के साथ जुड़िए और होर साथ से लाखों करोड़ों रुपए कमाइए और अपने लाइफ को सफल बनाइए तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू